Sziasztok, újra itt vagyunk a kisházban. Most jobban meg fogjuk nézni, hogy mik is voltak azok a múltkori alkalomkor. Most megpróbáljuk ugyanazt, mint a múltkor. Begyújtunk két gyertyát, de most nem ezeket. Hát, ha megint itt lesznek Szóval jobban bele fogjuk most ásni magunkat a útkori történetünkbe. Hát ha a útkori két arc megint előkerül, és újabb módszerekkel próbálkozunk kapcsolatba lépni velük. van itt valaki, olcsan a gyertyát. Jelez, ha itt vagy. Itt van a két gyertya. Jelez. tell us that appointment. Van itt valaki? Jelezzen nekünk a tárgyal. Gyere, ne féljél! Nem bántunk. Jó szándékkal vagyunk itt. Gyere! Mutasd meg! Mutasd! Včerejšie lesztre idź Gyere, jelezd nyugodtan. Nem, nem nem, nem Gyere nyugodtan, ne félj Gyere be nyugodtan. Vagy ha nem szeretnél, hogy itt legyünk, vagy ha szeretnél, akkor azt jelezd. Igen vagy nem. táblán. Igen vagy nem? Mozgasd oda a uradót.